こんにちは浅山です先日はユナイテッドフラワーファームの平野さんをお尋ねして花月球根についていろいろ教えていただきました今日は、えー、その花月球根を平野さんから頂いてきましたので でどうやって飾るかあとはどうやって、えー、アレンジしたらいいかっていうことをお見せしたいと思いますまず一番最初に簡単な方法ですね小さいガラスコップでもいいですあとはこんなヒアシンスのあの専用のガラスそれから雑貨屋さんで売っているようなこういうボトル系のものこんな おしゃれな器もあります。であの1本でもすごく絵になる植物ですね花付き球根なのでこの1本を楽しむっていうのがすごく簡単で、えー、美しく見れる方法ですね。ガラスに入れた時のお水なんですけれどもこの球根がかぶるぐらいまで入れてしまうと呼吸ができなくなっちゃいます。 なので根っこが使ってあとは多くても球根が半分かぶるぐらいそれで十分ですで他には何もいらないのでえ減ったら足してあげるあるいはもう一度きれいにあの器を洗って、えー、きれいなお水を入れるっていう風にしてくださいでこれはパールを入れてます球根が沈んでしまうあるいはその球根の根っこの部分をあんまり見せたくない場合 そんな時にも使えますそれからパールじゃなくても、えビー玉だとかそれから小石だとか、えー、綺麗に洗ってある貝殻だとかっていうものも使えますのでそれはもう皆様のアレンジで楽しんでいただけます。でこれはあのもうすでにあの小さいものから何日か経った状態のものなので葉っぱもこういうふうに 垂れてきちゃったりするんですけれどもそれがまたいいところでこの1本だからこそ全てが見えるっていうあの利点があります。なのでよっぽど気になるようでしたらあの黄色くなったり傷がついたりっていうものはあの切っていただいていいと思いますけれどもなるべく葉っぱも楽しんでいただけるといいと思います、えー、1本ずつっていうのもいいんですけどこういう風にねゴージャスですよねこれは多分30球ぐらい入ってるかなでも これだけあったら鉢っていうのは鉢植えっていうのはねあまり売ってないんですねなので、えー、このガラスに入れた状態でこんなにあったらもう本当にテーブル花としてもすごく楽しいしムスカリは香りもいいので咲いてくるとすごくいい香りがしますなのでこのブルーのねあのあまりないこの色っていうのもすごく魅力なので、えー、このたくさん使ってあの飾るっていうのも え花付き球根のいいところですチューリップにはいろんな種類があります原産はトルコというふうに言われていますけれどもそのトルコの、えー、ツルバンターバンっていうところからえ名前があの来たと言われてますでまずこの小さいチューリップこれは原種系というふうに言っています で原種系は主にガーデンですねあの地植えをしてお庭で楽しむっていうタイプのものなんですけれどもその次にもう少し大きいものこのミニタイプっていうのがありますこれは、えポット用鉢植え用に主に使われていますちなみに、えここにあるんですけれどもこの切り花として売られているチューリップ えもやえ咲き、ひとえ咲き、パロット咲き、ゆり咲き、えー、フリンジ咲きといろいろあります。で、これは基本的な大きさですね。でこれとこの原種系を比べてみるとこんなに違うんですねでこの切り花の下に球根があったわけですから、まあ、比べるとこのぐらいってなりますでこれよりももっと小さいものもたくさんありますそしてこちらの ポット用の大きさこれはもう約半分ぐらいですねでもっともっと大きいタイプのものもありますし、えー、それはあの改良されていろんな種類が毎年いろいろ出てきますただ原種系に関してはもう原種ということなのでもうほぼあの数があの品種の数はあのそれ以上増えてないと思うんですけれども切り花用とかポット用は毎年どんどん増えてます。 品種でもう一つお知らせしたいことがあります平野さんのところでは、えもう2010年からこの花付き球根に取り組んでいて一番最初に人気が出たのがポリクロマという品種でしたでポリクロマ出荷の時にはこんなに小さいんですねで花が、えー、2つ以上つくっていうのが、えー、基本的な形ですでフォーメーションがすごく綺麗ですね1本で、えー、になります 10日ぐらい経つとこんなに大きくなりますそして花もこんなに開きますでチューリップの特徴としては昼間開いて夜つぼむまた昼間開いて夜つぼむだから昼間、えー、こんなに開いちゃって持たないのかしらって思っても夜またつぼみますのでそれの繰り返しでかなり長く楽しむことができますポリクロマはいい香りもしますアレンジメントを作ってみましょうチューリップのテタテート これはマイクロチューリップと呼んでいますそれから白いムスカリこれはシベリアンタイガーという品種ですねそれにあとは切り花の、えー、根っこ柳それからエリンジウムそしてアジサイですその中にちっちゃい陶器のうさぎを入れてみましたうさぎが遊んでいる、うん、原っぱのようなイメージで作っています これは吸水性スポンジを使ってアレンジしていますどのように吸水性スポンジに花付き球根を入れるかというところなんですけれども分かりやすいようにスポンジはこう出してありますそこにこれを入れていくんですけれども用枝を球根に刺します 横に刺してしまうとスポンジには刺さらないので、えー、真下、えー、スポンジの高さがある場合は真下でもいいですもしくは、えー、斜め下ぐらいのところに刺しますでこれでは長すぎるので半分ぐらいに折ってしまって、えどの指でもいいんですけれどもこう穴を開けます指が結構ちょうどいい大きさですそこに 球根が入るように用枝を刺していくとこのようになりますで根っこが出てたりするんですけれどもこれはお水にもあのスポンジでついてるので、えー、十分これでお水をもらえるということになります先ほどと同じ手法でリング状の吸水性スポンジを使ってアレンジしてみました、えー、同じように用枝を刺し球根に刺して、えー、 スポンジに指で穴を開けていくつものムスカリとチューリップを刺してますこのチューリップはタルダという品種ですこの、ね、葉っぱがこうすごくこうシャープな感じで、えー、これも可愛い品種です でミスカリはこう伸びているんですけれども伸びてしまうとこうあちこちにこう向いてしまうことがありますただきちんと水をもらえるようになるとある程度しっかりとまっすぐになってきますので、えー、あまり気にせずに、えー、したいところですがどうしても角度を変えたい場合にはこういった枝物なんかを刺しておくと、えー、ちょっと支えになって、えまっすぐに見せることができます。 で下の方はカーネーションアジサイそれから、えー、スプレーマム、えー、ヒペリカムなどを入れていますそしてこの、えー、苔ですね苔はとても便利で、えー、特にこうガーデン風に作ったりこの球根とのマッチがすごくあのいいので、えー、苔も使ってみるといいと思います花付き球根を使ってブーケも作ってみましたブーケにするのに 縦にすると球根が下に行ってちょっと使いづらいっていうことになってしまうので苔を巻いて横に使ってますフレームの中にアジサイやバーゼリアクリスマスローズなどを入れて苔を巻いた花付き球根を入れてみましたでこの苔を巻くんですけれども苔だけで巻くとすごく乾燥しやすいです なので、えステムティッシュを先に巻いてその上から苔をつけましたそしてワイヤーでくるくると巻くと、えー、苔玉のような花月球根が出来上がりますね苔が落ちないように巻けたらワイヤーを切ります この、えーと、ちょっと太めのワイヤーを使って、えー、足を作りますね、えー、まず UP にしてこの球根の頭の辺ですねそこに差し込みますでこの2本足だと刺さりにくいのでこれをひねって1本にしますでこの状態でブーケの中に差し込むと このように仕上がりますでお水なんですけれども当然この花瓶の中にはつけれないので、えー、霧吹きなどを使って水を含ませるとこのステムティッシュに十分あの染み込むので苔をだ形だけしか使わないよりも花持ちが良くなります。 ただやっぱりお水にしっかり使ってる状態ではないですから、えー、その花瓶についてる状態よりは花持ちは少し短くなると思いますでもこれはすごくユニークな楽しみ方だとも思いますので、えー、やってみてもいいと思いますよ花付け球根について使い方をご紹介してきましたいかがでしたでしょうか街で見かけたら ぜひお家に連れて帰って飾ってみてください1本でも素敵ですぜひ楽しんでくださいありがとうございました